كما قال زميلي ما عندي حتى مزيه ما عنديش مزيه يعني الحقيقه ما جيتكمش المره الاولى يعني جيت شفت قبل البحاره وجيت شفت المجتمع المدني والموضوع هذا تقريبا معناه نناقشه قبل واني نحب نحيي المجتمع المدني تاع الصياده الا معناها في الحقيقه متبع الوضعيه بالكدا وما هوش ما هوش يعارض المعارض يعارض ويقدم المقترحات ويقدم هو قدام سي دي وقدام flyer وقدام بلوتي دي معناها قدمنا برشا حاجات الا تدل انه تفاعل مع برمجته الوزاره برمجته الحكومه وانقد واقترح تغييرات بما فيه وين باش يحطوا التراب اللي مش يشهروه وبما فيه كيفاش باش يطولوا معناها الكي معناها بما فيه قدم مقترحات ومقترحات ملموسه والى اليوم نحب نطمنهم على حاجه اولا نحب نحييهم على النضج بتاعهم هذايا وثاني حاجه نحب نقول لهم قداش يحبوهم هو الائتلاف الحاكم والمعارضه الناس كل معاهم معناها كلنا نحن معاهم معناها المفروض هم واقعيين واحنا كلنا معاهم معناها من المفروض نوصلوا لنتيجه هم واقعيين هم ما قالوش كن فيكون هم قالوا سيدي حط زوج مليارات ما تسالش هكذا بخصوص مليارات احنا مقترحين سبعه عاملين مشروع بتاع سبعه ما تسالش هكذا بزوز مليارات اما الحقول زوز مليارات هذوما نفسدوهم نعملوهم في حاجه الا بعد ما تحللناش الاشكال احنا نحبوا نعملوا حاجه لان احنا رايين ان هي الاشكالات هذه تتحل بالكيفيه هذه معناها تطوير الكيف والكيفيه القديمه راهو ما يحلش الاشكال على خاطر مش يبقى باقي اكسيستم مليار مش يبقى هو معناها بالتالي كان يلزمو يتوال كيفاش يلزمو يلزمه والطاب انا خرج ما يلزموش يتحط علاش يتحط من غادي يمشي خساره او مش يتحط منا باش نوسعوا به نحن الفضاء اللي بما فيه معنا مش نعمل فيه سيانس وفن ولا مش نعمل فيه حاجه معنا هما هذا شنو وراهم هذا وقال لك يا سيدي ما حاجتنا بشكل احنا حاجتنا ما تفسدش حاجتنا اعمل دراسه تكميليه باش الحاجه اللي تعملها تعملها صالح ما تقولش بعد عامين ولا ثلاثه ولا خمسه تقول لا لازم نكسروها ونعاودوها معناها باش ما تقولش الحاجه هذه معناها اني الحقيقه آه، معناها راه نفهم فوق معناها الحلال الاشكال هذايا بما فيه مصلحه البلاد بما فيه مصلحه الجهه وما فيه مصلحه السياده اما اشكال انا نطرح اني التفكير فيه شوي معناها هو ممكن ممكن بالكش بما اني سياسي نعمل السياسه معناها في الحقيقه هما زوز مليارات واحنا انتم تراو سبعه ونجم نوليو 10 معناها فما ثمانية مليارات شنو هما هما وين باش يجيو معناها عندنا نحن موارد ماليه ولا ما عندناش موارد ماليه وهذا معناها هي نقطه استفهام اكيد كل واحد عنده ردة فعل معناها عنده نظرة منين تجي الفلوس واحد يراها تجي من القروض والاخر يراها تجي من المصالحه والاخر يراها تجي من اين لك هذا معناها كل واحد منين يراها وهذه قضيه معناها آه، للتفكير فكروا فيها خاطر احنا كيما في المجلس الكل ديما يقولوا لنا من الموارد جاوبوا لازمنا نجاوب من الموارد ولا ما يجاوبش من الموارد لا يستحق لا سلطه لا معارضه اللي ما ينجمش يجاوب من الموارد لا يستحق لا سلطه ولا معارضه وممكن معارضه احتجاجيه لا اكثر لا اقل من شويه فهمت يتكلم وقتها فهمت اما المعارضه الجديه والحكم الجدي هو قال لك يبقى الموارد منين باش ينجم يحل الاشكالات تاع البلاد وباش ينجم يطور الاقتصاد تاع البلاد وسامحوني آه، معناها آه، سامحوني